I think. On est là. <laughs> we got it. One. Wow. and now I need the. Yeah, which is. Vas-y doucement. Non. Oh non Attends, mais s'il faut, j'arrive à passer le poignet, moi. Oh oui. Oh oui. Non. <laughs> non. Putain. Je la vois même plus. Attends, attends, elle est là. Non mais elle est partie ça. Attends. C'est notre avion. <laughs>